Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. E, bardzo mi miło występować. Państwa, e, chciałem tylko przypomnieć, zanim będę mówił o nowych rozwiązaniach, które wynikają z e, nowej dyrektywy e, REUS, dyrektywy Unii Europejskiej, chciałem tylko przypomnieć, ponieważ to już na ten temat była mowa, że pierwszy projekt e, e założeń do e, wprowadzenia właśnie tej implementacji dyrektywy RIUS był właśnie projektem odrębnej ustawy o, o ponownym wykorzystywaniu informacji z sektora publicznego. E, podczas e, uzgodnień międzyresortowych, bo nawet uzgodnienia wewnątrzresortowe ten projekt e, przeszedł, podczas uzgodnień międzyresortowych e, bardzo wyraźnie zostało określone przez stronę zarówno społeczną, jak i rządową że jednak e, tym kierunkiem, którym powinniśmy pójść, to, to jest właśnie e, jedna implementacja, czy e, przepraszam, nie jedna implementacja, implementacja do ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym czasie w ogóle nie było w Polsce takiego i takie instytucje jak ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, e, mimo że łatwo to było odczytać w ustawie, przepraszam, w, w dyrektywie, co to znaczy, co jest napisane, jednak e, nie, e, też opór nasz, jako Ministerstwa wtedy Spraw Wewnętrznych i Administracji, który miałem przyjemność też ten projekt prowadzić, nie był taki duży, ponieważ nie zdawaliśmy sobie jeszcze do końca sprawy, jak są tego konsekwencje. Wyraźnie widać tutaj, że, że, że jednak ten pierwszy kierunek, który został odebrany, który e, obrany wcześniej, wtedy w 2008 roku jednak e, jest kierunkiem dobrym. E, natomiast muszę powiedzieć, że ta ustawa, która została teraz wprowadzona w roku 2011, która zaimplementowała tą dyrektywę, mimo że wśród wielu osób nie ma, nie ma tam pozytywnego pozytywnej opinii, jednak w pewnych kwestiach wykraczała poza takie standardowe ramy, które już ustaw przyjętych w implementacjach tej, tej krajach członkowskich. Czego za chwilę będę pokazywał e, tutaj kwestię tego, że w jakim zakresie my już nie musimy implementować tę dyrektywę, ponieważ ona już jest w naszym porządku prawnym. E, I e, oczywiście, ale z drugiej strony, tak, z jednej strony się chwaląc, że już pewne kwestie mamy zaimplementowane, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że w obecnej chwili, kiedy właśnie nowelizacja dyrektywy RIUS pokazała, że E, mamy nowy zasób e, do ponownego wykorzystywania, więc biblioteki, archiwa i muzea. Bardzo często ten zasób się już nie, nie, nie mieści się w kategorii informacji publicznej, tak, jak było rozumiane, bo o, o, ile dane surowe przechowywane przez różne organy e, są informacją publiczną, to zostało przyjęte, natomiast y, no, mówiąc tak wprost, tak, zdjęcie y, jakiegoś rzeźby czy obrazu nie, nie, nie jest traktowane jako informacja publiczna i, i to jest dla większości e, osób e, zrozumiałe. E, chciałem szybko jedną kwestię podkreślić tutaj, ponieważ pan minister Jaser już niestety wyszedł, ale mówił o dużej potrzebie skupienia się na, na OSR-ze, ocenie skutków regulacji. I absolutnie nie chcę nie, nie powiedzieć złego słowa na, na OSR. One są niezmiernie istotne i one są warunkiem dobrej, dobrej implementacji nie y, tylko implementacji dyrektyw, ale w ogóle do, dobrej legislacji. Natomiast w takich sytuacjach, jak jest mowa właśnie w przypadku tego, tej, tej dyrektywy reuse, która wprowadza BAM, tym biblioteki, archiwa i muzea, a więc y, jest, jest to dobre, dobra ocena skutków regulacji, który, na którą będzie kiedyś patrzył e, ktoś, kto ma e, analityczne, księgowe, księgowe za, za, zacięcie, może się, może się wydać niedoskonało. Mianowicie z tego powodu, że e, nie ma w Polsce jednego rejestru zabytków, nie ma w Polsce jednego zabytku, e, jednego rejestru z jakichś muzealiów, e, zasobów co, jest, co powoduje, że nigdy nie będzie można podać pewnej kwoty, jakie, jakie te skutki będą. Tak? To nie jest materia dla księgowego. Tutaj raczej trzeba się będzie niestety przyjąć, że ten OSR on nie będzie doskonały i zawsze będzie mógł być argument, że y, można go było zrobić lepiej, tylko że przygotowanie idealnego OSR będzie się tym nie wiem ile lat by to musiało zająć. Tak? Po pierwsze musiał być przygotowany ten rejestr zabytków i właśnie też bardziej, że nigdy nie będzie on e, e, bardzo krótko będzie aktualny ale ten okres jego aktualności będzie to dość krótki. E, poza tym, proszę Państwa, jeszcze tutaj też chciałem podkreślić, że e, to też oczywiście o tym już była mowa, tak, że e, dyrektywa posługuje się pojęciem dokumentu tak, i nasze podejście do informacji publicznej jest dużo szersze niż sam dokument, co właśnie powoduje często trudności w tym, żeby rozdzielić właśnie E, e, informacji sektora publicznego od samej informacji publicznej. A przez przechodzę do prezentacji. Mam krótką bardzo prezentację, ponieważ już większość rzeczy została powiedziana, część ostatnio przez panią, e, panią dr Piskosz-Ryń, która mówiła właśnie o, o, o zakresie swojej, o zakresie ekspertyzy, która w zrozumiały sposób się niesamowicie wiąże z, tym, z, tą, z tą dyrektywą. To był taki jeden z głównych powodów, dla którego minister administracji cyfryzacji właśnie zamówił taką dyrektywę. Państwa chcieli powiedzieć o kwestiach e, założeń właśnie do, tej nowelizacji i także krótko o naszych e, wyzwaniach, dylematach i możliwościach z tego wynikających często to przez że mamy te, te dwa porządki prawne tego do, do, do, dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania, to już jest kwestia oczywista, o tym nie będę, na ten temat się nie będę rozwijał, to wynika z tego, że to są po prostu dwie odrębne potrzeby e, dostępu do informacji praw obywatelskiej i raczej bardziej to, o czym jest mowa w e, Unii Europejskiej, ponowne wykorzystywanie traktowane jest jako prawo e, gospodarcze, prawo ekonomiczne często. W roku, w roku 2011, niemalże dwa lata temu, 12 grudnia, Komisja Europejska opublikowała strategię otwartych danych, która miała pomóc w lepszym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. E, w tym komunikacie, e, e, poza takimi ogólnymi E, poza pierwszą częścią podałem coś takich ogólnych e, informacji na temat tego, dlaczego ponowne wykorzystywanie jest tak bardzo ważne, bo kwestia kluczowa, e, a więc był projekt dyrektywy o ponownym no, projekt dyrektywy nowelizującej dyrektywę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tak zwanej dyrektywy REUS, która została przyjęta bardzo szybko, bo już 2021 czerwca bieżącego roku. Także niemalże od pół roku mamy Państwa nową, nową dyrektywę, na której mamy czas, mamy dwa lata na implementację. Ten okres biegnie od e, publikacji, e, publikacji tej, e, tej, tej, tej, tej, tej dyrektywy to było gdzieś na początku lipca, a więc mamy jeszcze 18 lipca, tak? 18 lipca, dziękuję bardzo za, za e, podpowiedź. E, 18 lipca, także mam Państwa niecałe dwa lata na, e, na implementację tej, tej dyrektywy. Chciałem Państwa podkreślić, o tym jest bardzo rzadko mowa, jaki był, co, co było w pierwszych zdaniach tej pakietu opisującego e, potrzebę tej nowelizacji. E, pozwolę sobie zacytować. Nadrzędnym celem jest przyczynienie się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez odblokowanie potencjału gospodarczego e, danych należących do instytucji rządowych i samorządowych dzięki poprawie warunków korzystania z informacji publicznego. A więc przez pierwszym, jak to było wprost napisane, cytuję, to nie są moje, moje to nie jest moja interpretacja, ale Głównym celem jest wzrost gospodarczy, tak? E, e, tworzenie nowych miejsc pracy. A więc takie podejście, które w naszym kraju nie jest takim podejście popularne, ponieważ my ponowne wykorzystywanie cały czas utożsamiamy, to już nie, nie tylko i wyłącznie przez to, że to jest w jednej ustawie e, z dostępem do informacji publicznej, e, jest to dla nas oczywiste, e, że, że to właśnie jest głównym celem, jest to jest prawo, prawo polityczne, prawo obywatelskie, natomiast e, podejście Komisji Europejskiej, tego krajów już tzw. Tak starej Unii Europejskiej jest, e, jest inne, tak? a więc to głównie prawo ekonomiczne. Z tego powodu też e, e, jest ten raport Wickerego ma brzmienie takie, jakie ma. Tak, jest to podejście właśnie też ekonomisty do, do ponownego wykorzystywania, a nie osoby, która, której celem jest właśnie poszerzanie praw obywatelskich, praw transparentności, transparentności władzy. Dodam Państwu jeszcze jeden, jeden tutaj, jedną kwestie, ale y, ta, ta nowelizacja, ta, ta dyrektywa państwa jest y, na podstawie artykułu 114 o funkcjonowaniu y, Unii Europejskiej, która państwa dotyczy właśnie głównie swobodnego przepływu usług i funkcjonowania rynku wewnętrznego. To też pokazuje właśnie gospodarcze podejście do tego, do do, do, do, tej dyrektywy. Oczywiście Państwa to nie tylko, to nie jest, to nie jest tylko wyłącznie e, prawo gospodarcze. E, w następnych akapitach znalazły się takie, takie określenia, które mówiące, mówiąc o tym, że e, celem tej nowelizacji jest również pozytywny wpływ na przejrzystość, wydajność i odpowiedzialność instytucji, a także, tutaj jest użyte słowo wreszcie, ma przyspieszyć zmianę kulturową w sektorze publicznym. E, żeby to wszystko funkcjonowało, te dane oczywiście muszą być jawne, osiągalne e, i faktycznie dostępne do, celów tego ponownego wykorzystywania. E, już Państwa mówiłem, że, że głównym zakresem zmian tej, tej dyrektywy to jest właśnie rozszerzenie tego zakresu przedmiotowego na biblioteki, archiwa i muzea. I oczywiście, że tutaj chodzi głównie o zasoby, y, które są zdigitalizowane już, już, już y, w, tych, y, w tych podmiotach, no bo to, to umożliwia, tylko to umożliwia efektywny rejestr, tak? Zasoby, które nie są w postaci cyfrowej, nie będą często w sposób efektywny ponownie wykorzystywane, dopóki nie zostaną zdigitalizowane. Dlatego przez też Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w projekcie operacyjnym Polska Cyfrowa kładzie bardzo duży nacisk na e, odpowiednią digitalizację zasobów e, i kultury, i archiwów, i muzeów, także na to też będą przeznaczone e, bardzo duże środki. Nie potrafię powiedzieć dokładnie ile, w której osi, nie pamiętam tego, ale te informacje niedługo będą po przyjęciu tego projektu oczywiste. Przez wszystkie dokumenty udostępnione przez ja, ja sam chciałem powiedzieć, przepraszam, e, chciałem powiedzieć kilka zdań na temat tego, e, e, co wprowadza dyrektywa znowelizowana, a co już w, w naszej ustawie jest, co nam się wydaje oczywiste. Jedną z takich kwestii jest to, że dokumenty udostępniane przez podmioty publiczne można ponownie wykorzystywać do dowolnych celów i takie, takie rozwiązanie pojawiło się w tej nowej dyrektywie. Niezależnie czy jest cel komercyjny czy niekomercyjny, coś co jest dla nas oczywiste i zrozumiałe, e, dla większości krajów Unii Europejskiej będzie to takim domniemaniem dopiero za, za niecałe dwa lata. Co znaczy oczywiście nie chcę powiedzieć, że w innych krajach e, e, nie ma żadnego podobnego wykorzystywania dostępu do informacji publicznej. Natomiast jest tutaj bardzo duży, bardzo duży tutaj jest dowolność po stronie, po stronie tych podmiotów. Tak samo Państwo jest, e, zostanie wprowadzony, są wprowadzony obowiązek udostępnienia e, dokumentów e, w otwartych formatach nadających się do odczytu maszynowego państwa. Poza tym, co jest też bardzo taką istotną kwestią, podmioty publiczne nie mogą pobierać opłat wyższych od kosztów wynikających z realizacji poszczególnych wniosków o przekazanie informacji i E, to jest e, rozwiązanie, które też już jest w naszej ustawie. E, Komisja Europejska to wprowadza, tego są oczywiście wyjątki, a więc podmioty, które, które już mają, posiadają pewien model biznesowy, czy tak nieładnie nazwę, model biznesowy w informacji publicznej, one będą miały prawo wprowadzania opłat, które będą uwzględniały osobny zysk, a więc będą wykraczały trochę poza ten te koszty marginalne, te koszty krańcowe. I to tak samo będzie do, do, dotyczyło wprost, jest o tym osobny paragraf mowa o bibliotekach, archiwach i muzeach. Eee, oprócz tego Państwa też kwestia, która może nie jest e, stricte tak uregulowana jest jak w dyrektywie, ale już nasza ustawa to, to, to, to też w jakiś sposób przewiduje, e, transparentność naliczania opłat. E, sytuacji, kiedy podmioty publiczne będą Przepraszam Was. Myślałem, że Pani doktor notuje, co ja mówię, ale nie chciałem się w to wierzyć. I faktycznie e, e, tak przypuszczałem, już kończę, ale z, zgodnie z moim zegarkiem mam jeszcze 3 minuty. E, proszę Państwa, e, e, oprócz tego Państwa rzeczy to opłaty nie można wprowadzać, będzie też e, zobowiązane podmioty wprowadzające takie dodatkowe opłaty wykraczające poza, poza e, Poza te opłaty krańcowe będą musiały umotywować i pokazać sposób, e, e, w jaki, w, w jaki te opłaty naliczają. E, I przejdźmy na sam koniec wyzwania, dylematy, możliwości. No, największym wyzwaniem dla nas to jest rok 2015. Mówię to tak z, z punktu widzenia urzędnika, który będzie współodpowiedzialność za właśnie e, implementację tej, tej dyrektywy. To jest dla nas największe wyzwanie. Tego, tego czasu jest naprawdę mało, bo jak sami Państwo widzą, e, atmosfera dyskusji e, przy ustawie o informacji publicznej, w ogóle temacie informacji publicznej jest, jest, bardzo, jest bardzo delikatna i to, to szybko powoduje dość, dość duże napięcie kwestia, dużym dylematem będzie właśnie e, rozdzielenie Państwa pytanie, w jaki sposób wydzielić z tej, czy dodać, już sam nie wiem jak to powiedzieć, informacja publiczna, informacja sektora publicznego. Mamy teraz ewidentnie e, dane, które będą informacją sektora publicznego, nie są informacją publiczną. E, odpowiednie podejście do, e, do, do opłat, no i właśnie część poszerzenie tego katalogu przedmiotowego, a więc biblioteki, archiwa i muzea. Czy to będzie zrobione tak jak właśnie, co też mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym modelem, Co odpowiedzi o czym mówiła pani doktor w ekspertyzie, czy, proszę Państwa, e, e, ta implementacja nastąpi oddzielnie w każdej ustawie? E, oczywiście nie tylko minister administracji i cyfryzacji jest odpowiedzialny za tę dyrektywę. Ten zarówno biblioteki, archiwa i muzea są w kompetencji Ministerstwa Kultury. Tutaj jeszcze jesteśmy przed, przed dyskusją na ten temat, w jaki sposób to będziemy implementować tę dyrektywę. To jest wszystko jeszcze przed nami, ale myślę, że na samym początku roku już będziemy po, po tych e, dyskusjach będziemy mogli przedstawić na naszej stronie wstępny projekt e, założeń do nowelizacji. Serdecznie dziękuję